eta horiekin dirudienez batzuek baboso eta matxiluroa berreskuratzera behartu nahi gaituzte. Beste behin ere, argi eta garbi esaten dizuegun, ez du balio. Lalu bateko gauri, gauri gona, hainbat emakume zaratu egin dituzte, zizkalda jaso eta minutu batzuetara ondo ez emakume bat, donibanen lagun bat zuen etzean egon ondoren, kalera pera zen eta momentu horretatik ez du ezer ez gogoratzen. Hor batzu hartzu beruago, mendidoriko kare batean agertu zen erazko seksuala jazan eta gero. Kokotara nio gaude! Ez gara gu soberan gaudena. Soberan daude haiek nahi dugunean ukitzen gaituzten lerdeak, infinituraino tematzen direnak, kolpatzen gaituztenak, zezu erazua egiten digutenak, emakume izateagatik gure espazio okupatzen dutenak. Oie dira, soberan daudena. Argi gera dadila, gu ez gara etxean geratuko. Kalea, gaua, eguna, jaiak ere gurea dira. Emakumeok ere tokia izango dugun jaiak nahi ditugu, libre izateko eta usartak izatera behartuta egoteari usteko. Disfrutatu nahi dugu, ez dugu erazoierik, erazotzaierik nahi gure jaietan. Argi gera dadila, txistualdi honekin, hemen ez dagoela,